чоловіком. А ти в курсі? Ютуб тепер дуже чітко контролює, хто скільки матюкається, хто скільки говорить всякої фігні. І якщо, наприклад, е, контент перенасичений гарною мовою, нецензурною, то просто відео не буде монетизуватися. Я поняв, але до чого тут мова, вибір мови? Е, ну, тому що російська мова, вона перенасечена матюками. Ага, тобто якщо ти розмовляєш по-російськи, то вже потенційно ти вживаєш значно більше матюків, так? Так. good morning people uh, today is a new working day for me on a wedding and today isn't so much a simple thing you can imagine because today everybody gonna speak English and me too <laughs> The groom is from New Zealand and uh, bride He is from Ukraine. Приємний заклад. Пригостились цукерочками. Ням-ням. Дуже виснажлива зйомка вже посадив 20% одного акумулятора. Сім путів вже зійшла. Все, друзі, ми їдемо знімати нареченого, який приїхав з New Zealand to Ukraine. Він буде тільки speak English, а я буду тільки speak Ukrainian тому що YouTube is not over. Колір машини, колір машини хакі. Хакі. Це все для нас. Все для нас. Пори в готелі. Єдиний плюс цього готелю пейзаж. <laughs> І все. Зовсім безне панораму. Uh, so one of uh, groom friends is very sick. Але як сік? Він е, <laughs> дуже багато водички п'є. <laughs> Дуже хворий. І ми йдемо просто сидіти холі готелю і чекати, поки приїде наречена, і вже тоді просто до них вдвох зйомка. Ой, чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. За що ми робимо, чекаємо. Дубль 2. Вовка перший раз камери не включив, бачив, нас не Ну так. Да. Треба ще руки рівняти, вчитися знімати. Це так. Да. цікаво. Я би зробив слайдера, поставив там вперед і так до гори помаленьку. Оп. Пустина ще і так до гори. Ліфт ефект. Ну, взагалі, іноземні весілля це розслабон повніший. Люди не напрягаються, люди відпочивають самого ранку, вони просто роблять свято для себе, а не для того, щоб шиканути там, дати пафос. Це ж не напряга собі на шучу, пішов, постояв, відпочив. Нормально. So kind of same thing again? Yeah, the same. Дуже важко розуміти, що вони говорять, тому що вони говорять дуже швидко, коли говорять між собою. Коли з нами спілкуються, ж трошки повільніше. І ще так, слово через слово. Ні, вони справді що говорять з чисто таким okay. шотландським акцентом. Uh -huh. yeah. Друзі, якщо ви не в курсі, ми в готелі Тернопіль. Як вам інтер'єрчик, кольорова гама. Все класно підібрано. Матеріал, стіни, фарба, стеля класна така. Колір класний такий рожевий, прикольно. Дуже заспокоює. Тільки що несли бутербродики на тарілочці, на мисочці. Бутербродики несли і ми так класно на них подивилися, що чувачок пройшов метрів п'ять і в нього вони впали. Але він їх позбирав, я не знаю, куди він їх заніс, але в мене таке враження, що напевно він нікому нічого не сказав і просто їх заніс туди, куди мав занести. Ти ще додаєш, що ти так подивився. А я сказав, що це я подивився. Це я подивився, фотограф подивився, а Юра так латентно нікому не здає контору, що він теж голодний і подивився. Тобто, Знімайте таймлапс, як ми шатаємося в коридорі. Все наші грають. Коротше, в кінцевому результаті порозумілися тільки китаєць і русський по А ті один одного не розуміли. А я зараз не йду, то там такий прикол. Ну, ви зрозуміли. Ми з братішкою віддихаємо. Тут номер трошки покруче, тому що нормальні кольори. загальному, якщо розібратись, сьогодні тільки збирання зайняло від та від ранку, від 8 години до 1 години дня. Це збирання молодої і молодого. Ну це просто така розслабуха. Та де би ми такі там бачили з нашими весільними йохами? Ви що? Прийшов? Дивіться, рахуємо. Один два, і там ще десь теж мількають, там ще. Ми біля ЗАГСу. Ну, Чекай, а ти маєш гроші, Тарас, з собою? Що? Маєш Здорово. гроші? А гроші це. Маєш гроші чи ні? Що ти? Ти За це. Я тебе не включу в блог, поки ти За рекламу? заплатиш. Подаєш блог, то ти- ти ти- <laughs> Зараз ти відчолкаєш, так? Окей, кампера. Черга в церкві з'їхала на годину часу. І ми прийшли завчасно, і у нас тепер виходить графік зрухався капітально. А що збився графік? Тому що винні оці люди. Вони не пунктуальні. It's unusual, but it's look very nice. <laughs> okay. Thank you. No worries. церкву ми відзняли, тепер чекаємо, поки фотограф зробить свою роботу. йдемо далі десь. Троє іноземців вчора поїли в Челентано. Сьогодні їм так погано, що вони навіть з номера не виходили. Їх плющить. Як підказує мені Андрій, бачите, там все жіночки при вході в Челентано, вон там. Вони моніторять вчорашніх клієнтів, як тут повиживали люди, ні? Дивіться, класно в Тернополі. Алейка з фонтанчиками, йде від театру. І в сторону цуму. І фонтанчики, деревця, лавочки, прикольно. І сама основна фішка е, в Тернополі це центр. Тому що в центрі сконцентровані в принципі, всі самі-самі прикольні штуки, які можна подивитися. Це і театр, це і вулиця Валова, я вам показував, вона дуже схожа на львівські вулички. Та і наша театральна площа, і довкола всі вулички, які пролягають, вони теж по-своєму прикольні. Зразу хочу сказати на рахунок мови, якою я буду спілкуватися у влогах. Це буде українська і тут є багато нюансів. Чому так? Перший нюанс це те, що люди, які дивляться мої відео, вони або знають, що я спілкуюся українською, і через це їм цікавіше дивитися українською. Їм це звичніше. А люди, які, наприклад, не з Тернополя, їм навіть прикольно слухати українську мову. Ну, що багато моїх знайомих спілкуються російською. Відповідно, мова українська, вона і прикольніша, і цікавіша, і додає колориту в мої відео. So guys, we're going to have some rest, drink coffee, beer or something else. Кого ми бачимо? Ми бачимо Саня і Тарас. Тарас і Саня. Знов кінти. Одні кінти. So yes, we just have a little break. Have some beer, some coffee, and then just go for shooting. дивіться, скільки фотографів, скільки операторів. Це просто, я не знаю. Це... Всі фотографи, нема кому працювати, одні фотографи. Дивіться, так щоб ви розуміли, там фоткає Ростов. Там ще одна команда, тут ми. І тут тільки ну, площа метрів ну, 500 квадратних, 700 кілометрів квадратних. Якщо пройтися до театру, там ще купа народу. Якщо зараз ми поїдемо до озера, ми напевно, там взагалі будемо голова на голові знімати. Такі діла, ребята. Дивіться, який колорет. Тут Люди голі, люди в діті. Люди голі, голі люди і в діті люди. Прикольно. зря. Ваші, ваші враження від самого ремонту, оновлення. Ремонт красивий, тільки зря ми сюди приїхали, тому народу не вміє. Я казав, я ще казав біля школи, в центрі, казав, що тут буде тьма народу, голова на голові. Ти там знав. А я казав, ви бачите? Народу, ви просто зацініть, наскільки круто. Друзі, всі мої колеги ще працюють, а я вже йду, біжу в ресторан фільмувати прикраси, заряджати акуми і заряджатись сам. Якщо дивитись мої відео регулярно і відео, які знімаються в Тернополі, то ви почнете бачити, як повторюються місця. Бо що Тернопіль насправді не такий великий. connected the Osmo ресторан. So guys. А ні, ні, стоп, що, друзі? <laughs> Та я жартую. Але по правді привикаєш говорити англійською. Дуже швидко звикаєш навіть думати, намагаєшся думати англійською. Я думаю, не треба пояснювати, що я роблю. Що, друзі, привіт! В ресторані вже підходить час для першого танцю. Я прийшов в машину забрати відео світло і стойки для світла. Знімаємо перший танець і я йду на тролейбус. Йду додому. Тернопіль просто нереально круте місто. От ввечері настільки спокійно, настільки прикольно. Навіть отут більше всього машин тут все одно рахується ну, тихо, тому що себе почуваєш комфортно. Falling in love is wonderful. життя на місці. Дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, лишайте коментарі. Дякую, що пропустили всі реклами, подивились, тому що це найменше, що ви можете зробити для того, щоб мій канал розвивався. Ну і підписуйтесь, щоб ви регулярно слідкували за моїми новинами. Все, йду додому. Па-па.